жизни вроде ничего опять не изменилось Я не жду, не жду каких-то изменений Я не жду каких you are the может рассказать свои секреты может не умчаться вдали, там найти ответы. Может ты рядом, только это все секреты. Порой иногда, как будто yeah